الاستثناء هي النتيجة تعودنا انا تخبيت زيزي عدي لا انا تخبيت ايه في في إيه يا <laughs> بزاف خير زيزي زيزي حبيبي انا رح اتخبى عدي للعشرين وطلعي فتشي علي ايه شو عم بحكي انا يا الله وينه جيب نسكافيه ما اذا ما بشرب نسكافيه كل النهار بخفى عم هو بكير لما يكون مدرب يوم بروح ورا خلاص يا باشا معاك معاك صباح